درود همراهان گرامی به این کلیپ و به این درس بسیار خوش اومدید در خدمت شما این با یکی دیگر از کلیپ های ارزنده و آموزشی انگلیسی مثل آب خوردن و در این درس عبارت ها و جملات بسیار رایج و کاربردی با لغت مهم و اساسی هو در انگلیسی رو با هم مرور خواهیم کرد و با بیان مثال ها و جملات بسیار پرکاربرد و رایج استفاده از این لغت مهم و اساسی رو با هم یک بار برای همیشه فرا خواهیم گرفت و ملکه ذهنمون خواهیم کرد. فقط دوستان برای اینکه این مهم اتفاق بیفته و شما بتونید تسلط نسبی و مهارت خوبی در استفاده از لغات و جملات و عبارتهای این درس پیدا بکنید هر جمله و هر عبارت رو در قسمت کامنت بنویسید و با صدای رسا تکرار بکنید و حتما هنگام خوندن و بیان جملات و عبارتها با صدای رسا صدای خودتون رو با موبایلتون یا دستگاهتون ضبط بکنید و با نحوه بیان و تلفظ در این درس مقایسه بکنید تا اگر اشتباهی در تلفظتون و بیانتون وجود داره بتونید اونها رو پیدا بکنید و رفع بکنید دلیل اینکه ما روی این روش تاکید میکنیم و همواره تکرار میکنیم این است که این موضوع بسیار اهمیت داره و باعث خواهد شد که شما نتیجه خوبی از تمرین و استفاده از درس ها بگیرید فقط موضوع دیگه بچه ها اگر میخواید کلیپ های آموزشی انگلیسی مثل خوردن به محض انتشار یافتن در کانال به دست شما برسه و از اونها مطلع بشید کانال خودتون کانال انگلیسی مثل خوردن رو subscribe یا follow کنید و با فشردن آیتم notification زمان انتشار یافتن کلیپ ها از اونها غافل نشید بسیار خوب بپردازیم به استفاده و کاربرد لغت مهم who در انگلیسی دوستان همونطور که میدونید لغت هو ممکنه دوتا معنی داشته باشه اولین معنی و پرکاربردترین معنیش یعنی چه کسی یا چه فردی معنی دومش یعنی فردی که مثلا فردی که فلان کارو کرده حالا در این درس ها و جملاتی که خدمت شما تقدیم میشه ما سعی میکنیم که توضیحات لازم خدمت شما بیان بشه تا خوب بهشون مسلط بشید و کاربردش رو خوب یاد بگیرید در مورد تلفظ هو در انگلیسی هم باید دقت بفرمایید که W به طور کلی در این کلمه ناخاناست یعنی تو گویی که اصلا خوانده نمیشه و کاملا شما میگید هو یعنی با H شروع میشه یعنی با ه شروع میشه هو پس شد فردی که یا چه کسی بپردازیم به مثال ها ببینیم که به چه صورت فرا خواهیم گرفت Who is he Who is he? Who که یعنی چه کسی is یعنی است he یعنی اوی آقا Who is he یعنی اون آقا کیه یا او آقا کیست Who is he? Who is he? Who knows? Who knows? Who یعنی چه کسی know یعنی دانستن knows یک اس هم داره اسش به دلیل استفاده از سوم شخص مفرده و در اینجا سوم شخص مفرد همون هوه who knows یعنی چه کسی میدونه کی میدونه کی میدونه واقعا فلان اتفاق میفته یا نه خیلی کاربردیه who knows کی میدونه who knows حالا فراموش نکنید که در قسمت کامنت همین جمله رو بنویسید و با صدای رسا تکرار بکنید و فراموش نکنید که صدای خودتون رو هم ضبط بکنید و مقایسه بکنید با نحوه بیان و تلفظ در این درس تا بتونید اشتباهتون رو پیدا بکنید و اون رو رفع بکنید پس با هم بنویسیم Who knows Who knows Who is she Who is she? Who یعنی چه کسی is یعنی است she زمیر معنس سوم شخص یعنی اوی خانم Who is she یعنی اوی خانم کیه اوی خانم کیست ما نمیدونیم کیه حالا داریم میپرسیم Who is she Who is she Who are you? Who are you? Who are you یعنی شما چه کسی هستید؟ شما که هستید؟ are یعنی هستند یا هستی you یعنی تو who are you یعنی شما چه کسی هستید؟ تو که هستی؟ حالا در قسمت کامنت همین عبارت و نه تنها این عبارت هر عبارت و جمله‌ای که در این درس با هم کار میکنیم رو بنویسید به ترتیب و با صدای رسا تکرار کنید و فراموش نکنید صدای خودتون را ضبط بکنید و مقایسه بکنید با نحوه بیان و تلفظ در این درس اشتباهاتتون رو بتونید پیدا بکنید ضمن اینکه اعتماد به نفس بالاتری نسبت به گذشته خواهید یافت تا بتونید عبارتها و جملات رو بیان بکنید پس بنویسید Who are you? Who are you? Who is next? Who is next? Who is یعنی چه کسی است؟ چه کسیه؟ Next یعنی بعدی. Who is next یعنی نفر بعدی کیه؟ بعدی کیه؟ مثلا فرض کنید در صف قرار گرفتید میخواید چیزی رو بخرید و آقای فروشنده میگه Who is next؟ نفر بعدی کیه یا در کلاس درس نفر اول پاسخ رو بیان میکنه و تو میگه who is next نفر بعدی کیه میخواد کامنت بنویسه نفر اول کامنت رو نوشت مثال رو بیان کرد who is next نفر بعدی کیه who is next Who is next? Who built it? Who built it? Built گذشته فعل بی قاعده بیلد یعنی ساختن و بیلت زمان گذشته بیلد یعنی ساخته در زمان گذشته ات داره اشاره میکنه به اون موضوعی که داره در موردش صحبت میکنه ات یعنی آن و در اینجا داره در مورد مثلا یک خونه صحبت میکنه who built it یعنی چه کسی اونو ساخت چه کسی ساختش who built it who built it Who broke this? Who broke this? broke گذشته فعل بیقاعده break یعنی شکستن break یعنی شکستن و و با توجه به اینکه بیقاعده است وقتی که در زمان گذشته بیانش میکنیم شکلش عوض میشه میشه broke broke یعنی شکستن در زمان گذشته this اشاره میکنه به چیزی در نزدیک یا اشاره به نزدیک یا این this پس شد اشاره به نزدیک Who broke this یعنی کی اینو شکسته مثلا فرض بگیرید یک میزی شکسته و حالا پدرتون داره از شما میپرسه کی اینو شکسته Who broke this و در مورد تلفظ th در this دقت بفرمایید دوستان زمانی که میخواید th در this رو بیان بکنید زبونتون زیر نیش دندون بالا و سعی میکنید بگید ز زنبور میشه this this و در مورد تلفظ I یا E در this باید دقت بکنید که بین E و E باید تلفظ بشه میشه this ا this یعنی این اشاره به نزدیک پس جملهمون شد who broke this کی اینو شکسته یا چه کسی این را شکست حالا شما در قسمت کامنت اگر میخواید اعتماد به نفس بیشتر از گذشته پیدا بکنید اگر میخواید تسلط نسبی بهتری پیدا بکنید و رشد کنید همین جمله رو بنویسید و با صدای رسا تکرار بکنید Who broke this? Who broke this? Who is that boy? Who is that boy? Who یعنی چه کسی is یعنی است و در اینجا به صورت سوالی اومده that اشاره به دور یا آن و در مورد تلفظ th در that همونطور که گفتیم شبیه this زبون زیر نیش دندون بالا سعی میکنید بگید ز ز زنبور میشه that that یعنی آن boy یعنی پسر who is that boy یعنی اون پسر کیه اون پسر کیست حالا در قسمت کامنت بنویسید و تکرار بکنید Who is that boy? Who is that boy? Who hit you? Who hit you? هو یعنی چه کسی هت گذشته فعل بیقاعده هت یعنی ضربه زدن یا یو یعنی تو را در اینجا هت پس فعل بیقاعده است در زمان گذشته هم دقیقا مثل زمان حال نوشته میشه هت پس شد زدن در زمان گذشته در اینجا Who hit you یعنی چه کسی تو را زد چه کسی تو را زده پسرم به من بگو Who hit you Who hit you Who is first Who is first Who یعنی چه کسی is است و به شکل سوالی اومده first یعنی اولین یا اول Who is first یعنی اول کیه حالا فرض کنید که آقاه اومده میخواد مثلا برگه های شما رو تحویل بده میخواد ببینه نفر اول تو صف کیه میگه who is first کی اوله اولین کیه who is first who is first Who is going? Who is going? Going یعنی رفتن. Is going حالت حال استمراری یعنی چه کسی دارد می رود؟ و هو یعنی چه کسی who is going یعنی چه کسی دارد میرود فرض کنید که مثلا یک دستوری به شما دادن از بین بچههایی که حالا هستن و از شما میپرسه ببینه کی میخواد بره کی میخواد بره اون کار رو انجام بده کی قصد داره که بره اون کار رو انجام بده Who is going? چه کسی داره میره؟ چه کسی میخواد این کار رو انجام بده؟ چه کسی قصد داره که این کار رو انجام بده؟ بره انجامش بده. Who is going? Who is going? Who is there? Who is there? Who is حالت سوالی یعنی کیه؟ کیست؟ There یعنی آنجا در مورد تلفظ th در there همونطور که گفتیم مثل that و this زبون زیر نیشه دندون بالا سعی میکنیم بگیم ز میشه the, there یعنی آنجا و در مورد تلفظ r در there باید دقت بکنید زمانی که میخواید آر انگلیسی رو تلفظ بکنید فرق داره با ر در فارسی زمانی که ما میخوایم ر در فارسی رو تلفظ بکنیم زبونمون حالت مسلسلی پیدا میکنه اما زمانی که میخوایم آر در انگلیسی رو تلفظ بکنیم زبونمون جمع میشه نزدیک سقف دهان میشه ر ر مثلا American مثلا بریتیش مثلا رولر و در اینجا there یعنی آنجا اشاره به دور به جایی یعنی there یعنی آنجا who is there یعنی اونجا کیه فرض کنید که تنهایی در خونه نشستید و شبه صدایی میاد و شما ترسیدید میگید who is there اونجا کیه who is there who is there Who is tired? Who is tired? Who is یعنی چه کسی است tired یعنی خسته فیزیکی خسته جسمی مثلا فرض کنید که من از شما میپرسم who is tired کی خسته است کی خسته است از یادگیری هیچ کس در اینجا از یادگیری خسته نیست همه مشتاقند که یاد بگیرن Who is tired یعنی چه کسی خسته است حالا شما اگه میخواید نشون بدید که خسته نیستید میخواید نشون بدید که مشتاق یادگیری هستید اگر میخواید اعتماد به نفستون بره بالاتر اگر میخواید کم کم مسلط بشید همین جمله و همین عبارت رو و کل عبارت ها و جملات این درس رو در قسمت کامنت بنویسید و با صدای رسا تکرار بکنید صدای خودتون رو ضبط بکنید و با نحوه بیان در این درس مقایسه بکنید عزیزان این خیلی مهمه پس با هم می نویسیم Who is tired? Who is tired? Who cancelled? Who cancelled? Who یعنی چه کسی Cancel یعنی کنسل کردن و لغو کردن Cancelled گذشته فعل cancel یعنی کنسل کردن در زمان گذشته Who cancelled یعنی چه کسی کنسل کرد برنامه ما رو چه کسی کنسل کرد چه کسی برنامه که چیده بودیم و کنسل کرد حالا بنویسید Who cancelled Who cancelled Who got heart? Who got heart got گذشته فعل get یعنی به دست آوردن یا رسیدن هارت یعنی صدمه دیدن get heart یعنی صدمه دیدن در زمان حال got heart یعنی صدمه دیدن در زمان گذشته who got heart یعنی چه کسی صدمه دید مثلا فرض کنید یه بازی بوده یه مسابقه فوتبالی یا بسکتبالی بوده بعد شما میگید که یکی از بچه ها صدمه دید بعد طرف از شما میپرسه who got heart چه کسی صدمه دید کی صدمه دید بلا و صدمه از شما عزیزان به دور باشه تندرست و سلامت باشید حالا بنویسید Who got heart Who got heart Who ran away Who ran away هو یعنی چه کسی رن گذشته فعل بیقاعده ران یعنی دویدن پس گذشتهش میشه رن away یعنی دور در مورد تلفظ W در away دوستان دقت بفرمایید قبلا تلفظ W رو بارها خدمتتون گفته بودیم الان باز هم تکرار میکنیم زمانی که میخواید W رو تلفظ بکنید فرض کنید که فردی رو میخواید ببوسید و لبهاتون حالت بوسه میشه دیگه و هوا خارج میشه میشه و و away پس شد دور run away گذشته run away یعنی فرار کردن who ran away یعنی چه کسی فرار کرد کی از اون مخمسه فرار کرد یا چه کسی از اون زندان مثلا فرار کرد who ran away who ran away Who sent you? Who sent you? sent گذشته فعل بیقاعده send یعنی ارسال کردن یا فرستادن پس گذشتهش میشه sent یعنی فرستادن در زمان گذشته you در اینجا یعنی تو را Who sent you یعنی چه کسی تو رو فرستاده مثلا فرض کنید یک بسته رو برای یکی از همسایه هاتون میبرید بعد ایشون مثلا تازه اومده تون محل شما رو نمیشناسه میگه که Who sent you کی تو رو فرستاده کی تو رو فرستاده اینجا حالا بنویسید Who sent you Who sent you Who told you? Who told you? told گذشته فعل بیقاعده tell یعنی گفتن چیزی رو گفتن you یعنی به تو در اینجا Who told you یعنی کی به تو گفت کی این ماجرا رو به تو گفته در زمان گذشته اتفاق افتاده همطور که گفتیم Who told you Who told you? Who wants this? یا who wants it? یا who wants that? Who wants this? یا who wants it? یا who wants that? This که گفتیم یعنی اشاره به نزدیک یعنی این it یعنی اشاره به دور یعنی آن that باز هم اشاره به دور یعنی آن who wants یعنی چه کسی میخواد چرا s گرفته want want یعنی خواستن چرا s گرفته به خاطر who سوم شخص مفرده پس s میگیره wants یعنی میخواهد who wants کی میخواد this that it این رو اون رو کی میخواد اینو چه کسی اینو میخواد چه کسی اونو میخواد چه کسی میخواد یاد بگیره چه کسی میخواد رشد بکنه اون که میخواد در قسمت کامنت عبارت ها و جملات رو بنویسه حالا با هم بیان میکنیم و مینویسیم Who wants this? Who wants it? Who wants that? Who wants this? Who wants it? Who wants that? Who will start? Who'll start? Who یعنی چه کسی will برای بیان زمان آینده Who will یعنی چه کسی این کار را خواهد کرد کدوم کار را start شروع کردن در مورد تلفظ start دقت بکنید دوستان نگفتم start اولش ا نداره چون s بی صداست پس میشه start و who will start یعنی چه کسی شروع خواهد کرد چه کسی تمرین رو شروع خواهد کرد به من بگید در قسمت کامنت بنویسید عبارت ها و جملات رو و بنویسید who will start چه کسی شروع خواهد کرد who will start who will start Who is hungry? Who is hungry? hungry یعنی گرسنه کی گرس نشه who is hungry کی گرسنه نشه در قسمت کامنت می نویسیم who is hungry کی گرسنه نشه کی غذا میخوره ما همیشه گرسنه ایم همیشه پیتزا میخوایم همیشه کباب میخوایم who is hungry who is hungry Who called me? Who called me? Call یعنی صدا زدن یا زنگ زدن به فردی. Called حالت گذشتشه. می یعنی مرا یا به من Who called me یعنی چه کسی مرا صدا زد یا چه کسی به من زنگ زد مثلا فرض کنید که حس کردید یه نفر صداتون کرده شنیدید که کسی اسم شما رو صدا میزنه بعد میپرسید Who called me چه کسی مرا صدا زد یا کسی به شما زنگ زده مثلا شما رفتید دستشویی یا جایی بعد برمیگردید محل کارتون بعد میپرسید از همکاراتون Who called me؟ چه کسی به من زنگ زد؟ حالا در قسمت کامنت بنویسید Who called me؟ Who called me؟ Who came here? Who came here? came گذشته فعل بیقاعده کام یعنی آمدن came پس شد آمدن در زمان گذشته here یعنی اینجا who came here یعنی چه کسی به اینجا آمد کی به اینجا آمد حالا با هم می نویسیم و بیان می کنیم who came here who came here who is absent Who is absent absent یعنی قایب مخالف یا ضد حاضر حاضر میشه present و absent میشه قایب Who is absent یعنی کی قایبه کی باید حضور داشت ولی حضور نداره Who is absent Who is absent Who wants tea? Who wants tea? Who یعنی چه کسی want یعنی خواستن و اس سوم شخص به خاطر هو گرفته سوم شخص مفرد هو تی یعنی چایی کی چای میخوره خاورمیانه ای جماعت عاشق چایی هن. تی یعنی چایی Who wants tea یعنی کی چایی میخواد کی چای میخوره هممون چای میخوریم Who wants tea Who wants tea? Who is calling? Who is calling? Call یعنی صدا زدن یا زنگ زدن. Is calling در حالت حال استمراری یعنی دارد زنگ میزند. Who یعنی چه کسی؟ Who is calling یعنی چه کسی داره زنگ میزنه تلفن داره زنگ میخوره در در در در در بعد شما میگید Who is calling چه کسی داره زنگ میزنه یا اینکه فرض کنید که تلفن رو پاسخ دادید و میخواید بگید شما خیلی پرکار برده میگید who is calling این کسی که داره زنگ میزنه این کسی که داره صحبت میکنه کیه از این عبارت هم میتونید استفاده کنید who is calling who is calling Who is thirsty? Who is thirsty? Thirsty یعنی تشنه کسی که آب میخواد Who is یعنی چه کسی است Who is thirsty یعنی چه کسی تشنه است کی آب میخواد؟ کی میخواد انگلیسی رو مثل آب خوردن یاد بگیره Who is thirsty? Who is thirsty? Guess who I am. Guess who I am. Who یعنی چه کسی. I am یعنی من هستم. Guess یعنی حدس زدن و گمان کردن. فعل guess در ابتدای جمله اومده یعنی حدس بزن. Guess حدس بزن who I am که من کی هستم. من چه کسی هستم. حدس بزن من کی هستم. Guess who I am. Guess who I am? Who else knows? Who else knows? know یعنی دانستن و در اینجا اس سوم شخص به خاطر «هو» گرفته و else یعنی دیگری who else یعنی چه کس دیگری knows میداند Who else knows یعنی دیگه کی میدونه چه فرد دیگری میدونه مثلا فرض کنید یه نفر یک پاسخ رو اول داده بعد معلم شما از بقیه میپرسه Who else knows دیگه کی میدونه چه فرد دیگری میدونه که پاسخ بده Who else knows Who else knows Who goes there? Who goes there? There یعنی آنجا. Goes حالت سوم شخص فعل go. پس es گرفته به خاطر who که سوم شخص مفرده. Who goes یعنی کی میره؟ به کجا؟ There به آنجا. Who goes there یعنی چه کسی به اونجا میره؟ Who goes there؟ Who goes there? Who lives here? you there. Who lives here? Who lives there? هو یعنی چه کسی live یعنی زندگی کردن در مورد تلفظ ای در live دقت بکنید بین ای و ا باید تلفظ بشه و به این صورت live live یعنی زندگی کردن lives چرا اس گرفته به خاطر سوم شخص مفرد یعنی به خاطر هو؟ There یعنی آنجا اشاره به دور Here یعنی اینجا اشاره به نزدیک Who lives here یعنی چه کسی اینجا زندگی میکنه و Who lives there یعنی چه کسی اونجا زندگی میکنه حالا شما در قسمت کامنت در دو جمله متفاوت بنویسید Who lives here و Who lives there Who lives here Who lives there Who is laughing? Who is laughing? Who یعنی چه کسی is یعنی است laugh یعنی خندیدن laughing حالت ing فعل laugh یعنی خندیدن در حالت ing is laughing یعنی آیا دارد میخندد Who یعنی چه کسی Who is laughing یعنی چه کسی داره میخنده تو کلاس اون تحکی داره میخنده برم گوشش رو بپیچونم به جای خندیدن عبارت ها و جملات رو کامنت کنید و بیان کنید Who is laughing? Who is laughing? Who is speaking? Who is speaking? Speak یعنی صحبت کردن Speaking حالت ing فعل Speak یعنی در حال صحبت کردن Who is speaking یعنی چه کسی داره صحبت میکنه چه کسی داره حرف میزنه کاربردهای مختلف داره این عبارت و جمله مثلا پشت تلفن طرف زنگ زده بعد شما میگید Who is speaking چه کسی دارد حرف میزند یعنی آن سوی خط کیه یا خیلی ساده شما کی هستید که مثلا زنگ زدید همچنین مثلا میرسید خونه و تلویزیون روشنه داره مثلا یه نفر صحبت میکنه بعد شما میپرسید Who is speaking کی داره صحبت میکنه کی داره حرف میزنه حالا در قسمت کامنت بنویسید و تکرار بکنید Who is speaking Who is speaking? Who is that guy? Who is that guy? گای یعنی یارو یا طرف دیدین تو فارسی ما وقتی که نمیدونیم طرف کیه میگیم یارو اون یارو اون بابا اون بند خدا گای پس میشه یارو طرف بند خدا اون آقاهه اون یاروه that یعنی آن اشاره به دور who is that guy یعنی اون یارو اون بند خدای کیه اون بابا کیه who is that guy who is that guy look who is back Look is back Look حالت امری داره فعل در ابتدای جمله اومده یعنی ببین نگاه کن who is back در اینجا یعنی چه کسی برگشته مثلا فرض کنید که میایید خونه بعد میبینید باباتون که رفته بوده سفر برگشته اومده خونه بعد میگید look who is back ببین کی برگشته ببین کی اومده خونه look who is back Look, who's back? Look who is here. Look who is here. Look یعنی ببین در ابتدای جمله اومده ساختار امری داره Who is here یعنی چه کسی اینجاست کی اینجاست Look who is here یعنی ببین کی اینجاست مثلا باز هم فرض کنید که پدر محترمتون رفته بوده یه سفر حالا اومده خونه بعد شما سر زده سر میرسید میبینید که پدرتون اومده خونه میگید Look who is here ببین کی اینجاست ببین کی اومده خونمون خونمونو منور کرده امیدواریم که پدران شما سایشون بالای سرتون باشه و سایشون مستدام باشه و اگر پدرانتون همراهتون نیستند و از این دنیا رفتند روانشون شاد باشه Look who is here یعنی ببین کی اینجاست ببین کی اومده اینجا حالا شما در قسمت کامنت بنویسید Look who is here Look who is here Who controls it? Who controls it? کنترل یعنی کنترل کردن و در اینجا یک اس به خاطر هو و سوم شخص مفرد گرفته ات اشاره میکنه به اون چیزی که داره در موردش صحبت میکنه هو controls ات یعنی چه کسی اون رو کنترل میکنه مثلا فرض کنید یه ماشین کنترلی از جلوی پاتون رد میشه بعد شما یه دفعه سرتون رو برمیگردونید کی اون رو داره کنترل میکنه من برم گوشش رو بگیرم هو controls it who controls it Who invited you? Who invited you? Who یعنی چه کسی؟ Invite یعنی دعوت کردن. Invited یعنی دعوت کردن در زمان گذشته. You یعنی تو را در اینجا. Who invited you یعنی چه کسی تو رو دعوت کرده؟ کی گفته تو به این مهمانی بیای؟ مثلا فرض کنید یه مهمونیه و شما از فردی خوشتون نمیاد و طرف رو تو مهمونی میبینید میگید Who invited you کی تو رو دعوت کرده حالا در قسمت کامنت بنویسید Who invited you Who invited you Who is after you? Who is after you? after یعنی بعد از you یعنی شما یا تو who is یعنی چه کسی است Who is after you یعنی چه کسی بعد از شماست مثلا فرض کنید که سهمیه روغن یا مرغتون رو تو ایران گرفتید و طرف از شما میپرسه چه کسی بعد از شماست یا نفر بعد از شما کیه Who is after you Who is after you Who can remember? Who can remember? Who یعنی چه کسی؟ can یعنی توانستن. Who can یعنی چه کسی میتونه. Remember یعنی به یاد آوردن. Who can remember یعنی کی میتونه به یاد بیاره؟ کی میتونه به یادش بیاد؟ که مثلا بگه فلان چیز چی بود؟ Who can remember? Who can remember? Who is that man? Who is that man? Man یعنی انسان یا مرد. That اشاره به دور. Who is یعنی چه کسی است. Who is that man یعنی اون آقاه کیه؟ اون مرده کیه؟ Who is that man? Who is that man? Who is that girl? Who is that girl? Girl یعنی دختر That یعنی آن یا اشاره به دور Who is that girl یعنی اون دختر کیه اون دختر خانم کیه شما میشناسینش کی میخواد بره مخشو بزنه چرا میپرسی اون دختر کیه شما با دخترها چی کار دارید آقا پسرا انقدر شلوغ کاری نکنید Who is that girl Who is that girl? Who did you meet? Who did you meet? Meet یعنی ملاقات کردن. Did گذشته فعل دو و در اینجا به عنوان فعل کمکی. Did you meet یعنی آیا شما ملاقات کردید؟ Who did you meet یعنی شما با چه کسی ملاقات کردید؟ شما کیو باهاش دیدار کردید؟ Who did you meet? Who did you meet? Who stole the car? Who stole the car? هو یعنی چه کسی stole گذشته فعل بیقاعده steal یعنی دزدیدن the car یعنی اون ماشین مشخص کار یعنی خودرو یا ماشین the کار چون از THE استفاده کردیم یعنی داریم اشاره میکنیم به یک ماشین مشخص که من و شمایی که داریم در موردش صحبت میکنیم میدونیم کدوم ماشین مثلا فرض کنید که ماشین پسرخالتون رو دزد برده بود حالا میپرسید Who stole the car? چه کسی اون ماشین رو دزدید؟ چه کسی ماشین رو دزدید؟ Who stole the car? Who stole the car? Go and see who it is. Go and see who it is. Who it is یعنی چه کسی است See یعنی دیدن Go یعنی رفتن Go and see ساختار امریه چون فعل در ابتدای جمله اومده Go and see یعنی برو و ببین Who it is که کیه برو و ببین کیه مثلا کی داره در میزنه برو و ببین کی داره در میزنه Go and see who it is Go and see who it is Who put you up to it? Who put you up to it? Put up یعنی گذاشتن در جایی Put you up to it یک اصطلاحه یعنی کی تو رو وارد این ماجرا کرده کی تو رو وارد این مسئله کرده Put someone in something یعنی فردی رو وارد ماجرایی کردن و در اینجا Who put you up to it یعنی کی تو رو وارد این ماجرا کرده کی پای تو رو به این ماجرا باز کرده در قسمت کامنت بنویسید و تکرار کنید Who put you up to it Who put you up to it Do you know who he is Do you know who he is? Do you know یعنی آیا شما میدانید who چه کسی he اوی آقا is است Do you know who he is یعنی آیا دونی اون آقا اون فرد کیه Do you know who he is Do you know who he is Who do you think I am? Who do you think I am? Who یعنی چه کسی Do you think یعنی تو چه فکر میکنی I am یعنی من هستم Who do you think I am یعنی تو فکر میکنی من کیم که متوجه حرفت نمیشم که نمیفهمم داری منو گول میزنی Who do you think I am فکر میکنی من کی هستم من فلان کس هستم این عبارت کاربرد خیلی زیادی داره و همونطور که حدس میزنید میتونید خیلی جاها استفاده بکنید Who do you think I am فکر میکنی من کی هستم Who do you think I am Who do you think I am Who is that gentleman? Who is that gentleman? Gentleman یعنی آن فرد آن فرد دارای احترام اون جنتلمن that یعنی آن اشاره به دور who is that gentleman یعنی اون جنتلمن کیه اون آقای محترم کیه شما رو داره میگه شمای gentleman جنتلمن رو داره میگه who is that gentleman who is that gentleman Who is that old woman? Who is that old woman? Old یعنی سن و سال یا در اینجا یعنی پیر woman یعنی زن یا خانم Who is that old woman یعنی اون پیرزنه کیه اون خانم مسن کیه Who is that old woman Who is that old woman Who did you meet there? Who did you meet there? Who یعنی چه کسی did گذشته فعل کمکی do یعنی در زمان گذشته you تو meet ملاقات کردن there یعنی آنجا Who did you meet یعنی تو با چه کسی ملاقات کردی کجا there آنجا Who did you meet there تو آنجا با چه کسی دیدار کردی Who did you meet there Who did you meet there? Who left the door open? Who left the door open? Who یعنی چه کسی left گذشته فعل بیقاعده leave یعنی ترک کردن یا رفتن از جایی همچنین به معنی رها کردن پس left دو تا معنی داره یکیش معنی چپه که میدونید left یعنی چپ right یعنی درست یا سمت راست left معنی بعدیش یعنی گذشته فعل leave یعنی رها کردن در زمان گذشته the door یعنی اون در مشخص چرا میگیم در مشخص چون از THE استفاده شده یعنی در مورد یک در مشخص داره صحبت میکنه open یعنی باز Who left the door open یعنی چه کسی در را باز رها کرد یعنی در را باز گذاشت و اومد مثلا فرض کنید محل کارتون هستید هوا سرده و در رو کسی باز گذاشته حالا میپرسید Who left the door open? چه کسی در رو باز رها کرده و رفته Who left the door open? Who left the door open? Do you know who made it? Do you know who made it? Do you know یعنی آیا شما یا آیا تو میدونی who چه کسی made گذشته فعل بیقاعده make یعنی ساختن و وقتی که در زمان گذشته بیان میشه شکلش عوض میشه میشه made یعنی ساختن در زمان گذشته همینطور که میدونید made in مثلا made in China همه چیز الان تو دنیا made in China است یعنی در چین ساخته شده made in China یعنی در چین ساخته شده مثلا it اشاره میکنه به اون چیزی که داره در موردش صحبت میکنه و در اینجا it یعنی اون چیزی که میخواییم در موردش صحبت کنیم و سوال بپرسیم Do you know آیا میدونی who made it چه کسی آن را ساخت Do you know who made it Do you know who made it Do you know who they are Do you know who they are? Do you know یعنی آیا شما میدونید who چه کسی they آنها are هستند Do you know who they are یعنی آیا میدونی اونا چه کسی هستند آیا میدونی اونا سر کارشون چیه اینجا آیا میدونی اونا کی هستند Do you know who they are Do you know who they are Who do you think you are? Who do you think you are? Who do you think یعنی آیا تو فکر میکنی چه کسی؟ You are هستی Who do you think you are؟ تو فکر میکنی کی هستی؟ تو فکر میکنی کی هستی که با من اینجوری صحبت میکنی؟ Who do you think you are تو فکر میکنی کی هستی حالا در قسمت کامنت بنویسید تو فکر میکنی کی هستی Who do you think you are Who do you think you are Who painted this picture? Who painted this picture? Who یعنی چه کسی painted گذشته فعل با قاعده paint یعنی نقاشی کردن یا رنگ کردن this یعنی این اشاره به نزدیک picture یعنی تصویر picture نیست دوستان picture بین ای و ا painted پس شد گذشته فعل paint یعنی نقاشی کردن یا رنگ کردن Who painted this picture یعنی این تصویر رو چه کسی رنگ کرد چقدر قشنگ رنگ کرده چقدر زیبا رنگ کرده حالا شما این سوال رو در قسمت کامنت بنویسید و با صدای رسا تکرار بکنید تا خوب یاد بگیرید Who painted this picture? Who painted this picture? Who is playing the guitar? Who is playing the guitar? The guitar یعنی اون گیتار مشخص اون گیتار مشخصی که داریم در موردش صحبت میکنیم به خاطر همین THE گرفته Playing حالت ING فعل play یعنی پخش کردن یا نواختن یا بازی کردن is playing یعنی آیا دارد بازی می کند و در اینجا آیا دارد می نوازد Who is playing یعنی چه کسی دارد بازی می کند چه کسی دارد می نوازد در اینجا The guitar یعنی اون گیتار مشخص رو Who is playing the guitar یعنی چه کسی دارد گیتار می نوازد بنواز عزیزم اگر بلدی آهنگ زندگی رو بنواز تا زندگی کنیم کمک کنیم به دیگران بیاموزیم رشد کنیم Who is playing the guitar? Who is playing the guitar? It was Mori who came first. It was Mori who came first. It was یعنی آن بود موری اسم خاصه به همین دلیل حرف اول باید به صورت بزرگ نوشته بشه It was موری یعنی موری بود Who اینجا معنیش فرم میکنه یعنی فردی که کسی که came گذشته فعل بیقاعده کام یعنی آمد در زمان گذشته یا آمدن در زمان گذشته first یعنی اولین یا اول It was Mori who came first اون فردی که اول آمد موری بود یا اون موری بود که اول اومد It was Mori who came first It was Mori who came first Who do you want to talk to? Who do you want to talk to? Who do you want یعنی آیا تو میخواهی با چه کسی چیکار کنی to talk که حرف بزنی to باهاش Who do you want to talk to شما میخواید یا تو میخوای با چه فردی صحبت بکنی میخوای با چه کسی صحبت بکنی مثلا فرض کنید که زنگ زدید جایی و با کسی کار دارید و اون فرد از شما میپرسه Who do you want to talk to؟ میخواید با چه کسی صحبت بکنید؟ با چه کسی کار دارید؟ حالا نوبت شماست. همین جمله و جملات دیگر رو در قسمت کامنت بنویسید و با صدای رسا تکرار بکنید عزیزان ضبط کردن صدای خودتون و مقایسه کردن آن چیزی که ضبط کردید از صدای خودتون با نحوه بیان و تلفظ در این کلیپ میتونه به شما خیلی کمک بکنه تا اشتباهاتتون رو پیدا بکنید و اونها رو رفع بکنید پس حتما این کار رو انجام بدید و جملمون اینه این رو در قسمت کامنت بنویسید Who do you want to talk to? Who do you want to talk to? Who does the gun belong to? Who does the gun belong to? Who یعنی چه کسی does فعل کمکیه در اینجا و داره اشاره میکنه به سوم شخص belong یعنی تعلق داشتن belong to یعنی تعلق داشتن به فردی Who does the gun belong to یعنی تفنگ به چه فردی تعلق داره تفنگ اون تفنگ مشخص چون ای e داره به چه کسی متعلقه این تفنگ مال چه کسی است Who does the gun belong to Who does the gun belong to? Who else came to the party? Who else came to the party? Who else یعنی چه فرد دیگری else یعنی دیگری came یعنی آمدن در زمان گذشته و گذشته فعل کام to یعنی به the party یعنی اون مهمانی یا اون جشن مشخص the party پس به این دلیل که THE گرفته یعنی اون مهمانی مشخص who else came to the party یعنی چه کس دیگری یا دیگر چه کسی به مهمانی آمد who else came to the party who else came to the party Who do you want to speak to? Who do you want to speak to? Who do you want یعنی چه کسی رو شما میخواید که چه کار بکنید to speak که باهاش صحبت بکنید to با او Who do you want to speak to یعنی شما میخواید با چه فردی صحبت کنید Who do you want to speak to Who do you want to speak to? Who is the person in charge? Who is the person in charge? Who is یعنی چه کسی است چه فردی است the person اون فرد مشخص که دارم در موردش صحبت میکنم این چارج یک عبارت هست یک اصطلاح هست به معنی در مسئولیت فردی که مسئول کاریه فردی که مسئولیت کاری به عهده اونه who is the person یعنی اون یاروه کیه اون فرد کیه اون فرد مشخص که من دارم در موردش صحبت میکنم کیه که in charge در مسئولیت قرار گرفته و مسئولیت کار مثلا با ایشونه مسئول پاسخگویی مثلا Who is the person in charge اون فرد مسئول کیه اون فردی که مسئوله کیه حالا شما در قسمت کامنت بنویسید فردی که مسئول رشد شماست خودتون هستید دوستان ما وسیله هستیم این کلیپ آموزشی یک وسیله است اون فرد مسئول اون فردی که در زندگی شما این چارجه اون فردی که مسئولیت موفقیت شما به عهده اونه خودتون هستید اینکه خودتون بخواید تمرین کنید اینکه خودتون بخواید در کامنت ها شرکت کنید اینکه بخواید تمرین و یادگیری داشته باشید شما مسئول موفقیت رشد و زندگیتون هستید هیچ کس دیگری این کار رو برای شما انجام نمیده پس لطفا همگام باشید با ما دوستان هر عبارت و هر جمله رو در قسمت کامنت بنویسید و تکرار بکنید Who is the person in charge? Who is the person in charge? Who is your favorite TV star? Who is your favorite TV star? Who is یعنی چه کسی است Your مال تو Favorite یعنی مورد علاقه بچه ها تلفظش رو دقت بکنید favorite فوریت favorite این چیزا نیست favorite فیورت یعنی مورد علاقه TV یعنی تلویزیون star یعنی ستاره TV star یعنی ستاره تلویزیونی Who is your favorite TV star یعنی ستاره تلویزیونی مورد علاقه شما کیه یا به عبارتی هنرپیشه تلویزیونی مورد علاقه شما کیه در قسمت کامنت همین عبارت و همین جمله رو بنویسید و پاسخ بدید کلکا کدوم ستاره تلویزیونی رو بیشتر از همه دوست دارید Who is your favorite TV star Who is your favorite TV star? Who wants some hot chocolate? Who wants some hot chocolate? Who wants یعنی چه کسی میخواهد اس سوم شخص در want داره اشاره میکنه به سوم شخص مفرد یعنی به هو سام یعنی مقداری هات یعنی داغ چاکلت یعنی شکلات هات چاکلت یعنی شکلات داغ Who wants some hot chocolate یعنی کی یه کم شکلات داغ میخواد کی کمی hot chocolate میخواد کی میخواد هر کی میخواد همین عبارت و همین جمله رو در قسمت کامنت بنویسه و با صدای رسا تکرار بکنه Who wants some hot chocolate Who wants some hot chocolate? Who will look after the baby? Who will look after the baby? Who یعنی چه کسی will look after یعنی مراقبت خواهد کرد حواسش بهش خواهد بود look after یعنی مراقبت کردن از کسی یا فردی will در اینجا برای بیان زمان آینده will look after یعنی مراقبت کردن در زمان آینده the baby یعنی اون بچه مشخص بیبی دو تا معنی داره عمومی ترین معنیش یعنی بچه بچه کوچولو و یکی دیگه از معانیش یعنی عزیزم یعنی مثلا به عشقتون معشوقتون میگین بیبی یعنی عزیز دلم the baby یعنی اون بچه مشخص که داریم در موردش صحبت میکنیم Who will look after the baby یعنی چه کسی مراقب بچه خواهد بود اون بچه مشخص خواهد بود حالا شما در قسمت کامنت بنویسید Who will look after the baby Who will look after the baby Who will look after your dog? Who will look after your dog? Who will یعنی چه کسی انجام خواهد داد چه کاری رو look after مراقبت کردن your مال تو داگ سگ Who will look after your dog یعنی چه کسی مراقب سگ تو خواهد بود مثلا داری میری سفر سگت رو در خونه داری رها میکنی بعد طرف از شما میپرسه Who will look after your dog چه کسی مراقب سگت خواهد بود این تفلک گرسنه نمونه Who will look after your dog Who will look after your dog Do you know who took the call? Do you know who took the call? Do you know یعنی آیا شما میدونید who چه کسی took گذشته فعل بیقاعده take یعنی برداشتن در زمان گذشته the call یعنی اون تماس رو کال در معنی فعلی یعنی صدا زدن یا زنگ زدن و در اینجا چون نقش اسم داره یعنی تماس the call یعنی اون تماس مشخص که دارم در موردش صحبت میکنم do you know یعنی آیا شما میدونید who took the call چه کسی اون تماس رو پاسخ داد do you know who took the call آیا شما میدونید چه کسی تماس رو پاسخ داد من با اون کار دارم حالا در قسمت کامنت همین جمله رو بنویسید و با صدای رسا تکرار بکنید. Do you know who took the call? Do you know who took the call? Who buried the gold bars here? Who buried the gold bars here? Who یعنی چه کسی buried گذشته فعل bury یعنی دفن کردن the gold bars یعنی شمش های طلا بار یعنی شمش در اینجا Bars یعنی حالت جمعش اس جمع گرفته gold bars یعنی های طلا the gold bars یعنی اون های طلای مشخص که دارم در موردش صحبت میکنم here یعنی اینجا who buried the gold bars here چه کسی های طلا رو اینجا دفن کرده دوستان های طلای یادگیری همینجا هستند همین جایی که شما دارید این کلیپ رو میبینید این درس رو تمرین می کنید شمش های طلا رو پیدا کنید با تمرین کردن با کامنت کردن هر جمله و هر عبارت در قسمت کامنت Who buried the gold bars here? Who buried the gold bars here? Who is going to speak tonight? Who is going to speak tonight? Who یعنی چه کسی is going یعنی آیا دارد میرود یا آیا قصد دارد که کاری رو انجام دهد کدام کار رو to speak که صحبت بکنه tonight یعنی امشب tonight پس شد امشب is going to speak یعنی آیا قصد دارد که صحبت بکند who یعنی چه کسی who is going to speak tonight یعنی امشب چه فردی قصد دارد صحبت بکند مثلا فرض کنید در مورد یک برنامه تلویزیونی دارید میپرسید امشب چه کسی میخواد صحبت بکنه Who is going to speak tonight? Who is going to speak tonight? I do not know who made the cake. I don't know who made the cake. I don't know یعنی من نمیدانم. I know یعنی من میدانم. I don't know یا I don't know یعنی من نمیدانم. Who چه کسی made ساخت یا درست کرد made پس گذشته فعل بیقاعده make میشه made در زمان گذشته the cake اون کیک مشخص رو کیک که مشخصه یعنی کیک the cake یعنی اون کیک مشخص به خاطر همین که مشخص بین گوینده و شنونده از THE استفاده کرده I don't know who made the cake یعنی من نمیدونم کی اون کیک رو درست کرده من نمیدونم کی اون کیک رو پخته نوش جونتون بزنید به بدن کیک یادگیری رو همینجا بخورید و نوش جان کنید I don't know who made the cake I don't know who made the cake. The question is, who will do it? The question is, who will do it? The question یعنی اون سوال مشخص که در موردش داریم صحبت میکنیم در مورد تلفظ question دقت بکنید تلفظ درستش به این صورته question این یک مورد مورد استثناست question نیست question is asked who چه کسی will do انجام خواهد داد it اون چیزه رو اون چیزی که داریم در موردش صحبت میکنیم مثلا میگم که چه کسی عبارتها و جملات این درس رو در قسمت کامنت خواهد نوشت The question is سوال اینه Who will do it? چه کسی انجامش خواهد داد؟ چه فردی از پسش بر خواهد آمد؟ و عبارتها و جملات رو در قسمت کامنت خواهد نوشت تا رشد خوبی در یادگیریش داشته باشه پس سوالمون اینه The question is سوال اینه Who will do it? چه کسی انجامش خواهد داد؟ The question is Who will do it? The question is Who will do it? Who will take care of the baby? Who will take care of the baby? Who یعنی چه کسی will برای زمان آینده take care یعنی مراقبت کردن of از the baby اون بچه مشخص take care پس شد مراقبت کردن will take care یعنی مراقبت کردن در زمان آینده Who will take care of the baby یعنی چه کسی یا چه فردی از بچه مراقبت خواهد کرد مثلا شما دارید میرید سینما چه کسی از بچهتون مراقبت خواهد کرد Who will take care of the baby Who will take care of the baby Who is your favorite superhero Who is your favorite superhero? Who یعنی چه کسی Your مال تو Favorite یعنی مورد علاقه Super یعنی بزرگ یا سوپر هیرو یعنی قهرمان سوپر هیرو یعنی قهرمان بزرگ اون فرد قهرمان بزرگی که توی تصورات یا توی ذهن شما هست Your favorite superhero یعنی قهرمان بزرگ مورد علاقه تو Who is your favorite superhero یعنی قهرمان مورد علاقه تو کیه عزیزم من بهت میگم قهرمان مورد علاقه زندگیت خودتی تویی که میتونی زندگی تو تغییر بدی تویی که میتونی زندگیتو شاد یا خدایی نکرده غمگین بکنی تویی که میتونی رشد ایجاد بکنی تویی که میتونی با صرف زمان روی یادگیری باعث رشد و بهبود خودت بشی پس فراموش نکن عزیز دلم تمرینات رو شرکت کن همونطور که داریم براتون تاکید میکنیم فراموش نکنید در تمرین ها شرکت کنید Who is your favorite superhero? Who is your favorite superhero? I wonder who started that rumor. I wonder who started that rumor. I wonder یعنی من متعجبم wonder یعنی متعجب بودن who چه کسی started شروع کرد در زمان گذشته started پس میشه گذشته فعل با قاعده start یعنی شروع کردن that on اشاره به دور رومر یعنی شایعه that rumor یعنی اون شایعه مثلا فرض کنید یه شایعه پشت سر یه فردی درست شده حالا شما میگید I wonder who started that rumor من متعجبم چه کسی اون شایعه رو شروع کرد I wonder who started that rumor I wonder who started that rumor Do you know who wrote this novel? Do you know who wrote this novel? Do you know یعنی آیا شما میدونید who چه کسی wrote گذشته فعل بیقاعده write یعنی نوشتن this این novel این رمان رو novel پس میشه رمان Do you know who wrote this novel یعنی آیا میدونید چه کسی این رمان را نوشت آیا میدونید رمان زندگی رو کی می نویسه؟ بله شما خودتون می نویسید رمان زندگیتون رو شما می نویسید سرنوشت چیزی است که شما رقم میزنید استفاده از موقعیت ها استفاده از عمرتون در جهت مفید Do you know who wrote this novel Do you know who wrote this novel? Julie is the one who feeds our dog. Julie is the one who feeds our dog. Julie یعنی یک خانومی به اسم جولی با حرف بزرگ باید نوشته بشه حرف اولش is است the one اون فردی که اون یکی که who فردی که feeds غذا میده اس در feeds اشاره میکنه به سوم شخص مفرد Feed یعنی غذا دادن خوراک دادن our dog یعنی سگ ما Julie is the one یعنی جولی اون فردیه که who feeds our dog کسی که به سگ ما غذا میده Julie is the one who feeds our dog Julie is the one who feeds our dog. Who do you think will come first? Who do you think will come first? Who do you think یعنی تو فکر میکنی چه کسی will come خواهد آمد first اول یا اولین Who do you think will come first? شما یا تو فکر میکنی چه کسی اول خواهد آمد؟ چه کسی اول خواهد آمد ما رو نجات بده از این ماجرا؟ شما خودتون بگید. Who do you think will come first? Who do you think will come first? Who is the woman dressed in pink. Who is the woman dressed in pink? The woman یعنی اون خانوم مشخص که داره در موردش صحبت میکنه. Who is کیه یا چه کسی است؟ Dressed گذشته فعل با قاعده dress یعنی لباس پوشیدن و همچنین dress یکی از معانیش یعنی لباس لباس زنانه in pink یعنی در صورتی pink یعنی صورتی dressed in pink یعنی لباس پوشیده شده به رنگ صورتی یا ملبس به صورتی Who is the woman یعنی اون خانومه کیه dressed in pink که لباس صورتی پوشیده دل ما رو برده پیرهن صورتی دل منو بردی اینجا هم مثل اینکه که اومده تو مثال ما داره شیطونی میکنه Who is the woman dressed in pink اون خانومه کیه که لباس صورتی پوشیده Who is the woman dressed in pink Who is the woman dressed in pink Who is the girl in the blue dress Who is the girl in the blue dress? Who is یعنی کیه The girl اون دختره In the در blue آبی dress dress یعنی لباس لباس زنانه Who is the girl اون دختر مشخص کیه In the blue dress در اون لباس آبی اون دختر لباس آبیه کیه بگید که دل ما رو برده Who is the girl in the blue dress? Who is the girl in the blue dress? Who is it that you want to talk to? Who is it that you want to talk to? Who is it یعنی اون کیه اون کیست That یعنی اشاره به دور یا آن اما در اینجا به معنی که You تو Want میخوای to talk to که باهاش صحبت بکنی Who is it that you want to talk to اون فردی که تو میخوای با او صحبت کنی کیست Who is it that you want to talk to Who is it that you want to talk to No matter who says so, it is not true. No matter who says so, it's not true. No matter یعنی اهمیتی نداره. Matter دو تا معنی داره. یا اهمیت داشتن و یا ماده یا جنس. Who در اینجا یعنی فردی که says میگوید اس سوم شخص فعل سی گرفته سی یعنی گفتن so در اینجا یعنی چنین یا این چنین It's not true درست نیست It's true یعنی درسته It's not true یعنی درست نیست No matter who says so مهم نیست که چه فردی این چنین یا آن چنین گفته It's not true درست نیست این موضوع این موضوع درست نیست No matter who says so It's not true No matter who says so It's not true Do you know who invented the microscope? Do you know who invented the microscope? Do you know یعنی آیا شما میدانید who فردی که یا چه کسی invented invented گذشته فعل با قاعده invent یعنی اختراع کردن microscope یعنی میکروسکوپ ما در فارسی میگیم میکروسکوپ ولی تلفظ درستش در انگلیسی microscope یعنی میکروسکوپ Do you know who invented the microscope? یعنی آیا میدونی کی میکروسکوپ رو اختراع کرد؟ Do you know who invented the microscope? Do you know who invented the microscope? Is there anyone who wants some more pie? Is there anyone who wants some more pie? Is there یعنی آیا وجود داره یا آیا هست anyone یعنی هر کسی who فردی که wants بخواهد اس سوم شخص گرفته سام مقداری more بیشتر پای پای که میدونید شیرینی پای is there anyone یعنی آیا فردی وجود داره who wants که بخواهد some more پای مقدار بیشتری پای آیا کسی هست که کمی بیشتر پای بخواد پای سیب دوست دارید یا آناناس is there anyone who wants some more pie Is there anyone who wants some more pie? Possibly Maury knows who broke the windows. Possibly Maury knows who broke the windows. Possibly یعنی احتمالاً possible یعنی ممکن possibly یعنی احتمالاً موری یعنی فردی به نام موری حرف اول با حرف بزرگ نوشته میشه چون اسم خاصه knows یعنی میداند اس سوم شخص گرفته چون فائل موریه یعنی سوم شخص مفرد who فردی که broke شکستن در زمان گذشته گذشته فعل بیقاعده break the windows یعنی اون پنجره های مشخص رو که داریم در موردش صحبت میکنیم Possibly Mori knows who broke the windows احتمالا موری میدانه که چه کسی پنجره ها رو شکست Possibly Mori knows who broke the windows Possibly Mori knows who broke the windows I do not like people who get angry easily. I don't like people who get angry easily. I don't like یعنی من دوست ندارم I don't like من دوست ندارم کیو people افرادی که در مورد تلفظ پی پا پا پا دقت بکنید نگفتم پل یا نگفتم پیپل 98 درصد زبان آموزا اشتباه تلفظ میکنن پی پا پا پا بچه ها پا بی صداست یاد بگیرید بی صدا تلفظ کردن رو در انگلیسی خیلی به دردتون میخوره پیپل یعنی مردم افراد ملت هو کسی که get angry عصبانی میشن get یعنی به دست آوردن یا گرفتن angry یعنی عصبانیت get angry یعنی عصبانی شدن easily یعنی به آسانی easy یعنی آسان easy peasy English انگلیسی آسان انگلیسی مثل آب خوردن easily یعنی به آسانی I don't like people من مردم رو دوست ندارم who افرادی که get angry عصبانی میشن easily I don't like people who get angry easily من افرادی که زود عصبانی میشن رو دوست ندارم شما چطور لطفا همین جمله و همین عبارت رو اگر میخواید یاد بگیرید در قسمت کامنت بنویسید و با صدای رسا تکرار بکنید تا خوب یاد بگیرید I don't like people who get angry easily I don't like people who get angry easily. Maury was the only one who came to the party. Maury was the only one who came to the party. موری یعنی فردی به نام موری حرف اول به صورت بزرگ was گذشته is یعنی بود was یعنی بود the only یعنی اون تنها فرد پس چرا میگی the only نمیگی the only برای اینکه اگر بعد از THE حرف صدادار گفتاری بیاد مثل اینجا که او اومده باید بگیم the به جای the پس میشه the only one یعنی یک who فردی که came آمد گذشته آمدن کام میشه آمدن کیم گذشتشه فعل بیقاعده است تو به the party به اون میهمانیه به اون جشنه چرا به اون جشن مشخص چون از THE استفاده شده موری was the only one موری تنها فردی بود who came to the party فردی که به میهمانی یا به جشن آمد موری was the only one who came to the party Mori was the only one who came to the party. I have many friends who are native speakers. I have many friends who are native speakers. I have یعنی من دارم many یعنی بسیاری friends یعنی دوستان دوستان در مورد تلفظ friend دقت بکنید نگفتم فرند یا نگفتم فرند گفتم friend بین F و R صدایی وجود نداره بی صداست پس friend friend یعنی دوست friends یعنی دوستان who افرادی که are هستند native native یعنی بومی speaker یعنی سخنگو native speaker یعنی فردی که به زبان بومی صحبت میکنه native speakers یعنی افرادی که به زبان بومی صحبت میکنند I have many friends یعنی من دوستان بسیاری دارم who are native speakers که به زبان بومی مثلا انگلیسی صحبت میکنند انگلیسی زبان هستند I have many friends who are native speakers I have many friends who are native speakers. I told the story to anyone who would listen. I told the story to anyone who would listen. I told یعنی من گفتم told گذشته فعل tell یعنی گفتن در زمان گذشته the story یعنی اون داستان مشخص story یعنی داستان و the story یعنی اون داستان مشخص که داریم در موردش صحبت میکنیم to به anyone هر کسی who افرادی که would listen میخواستن گوش بدن listen میشه گوش دادن پس listen نیست listen یعنی گوش دادن و تیش هم ناخاناست I told the story to anyone who would listen من داستان را برای هر فردی که میخواست گوش دهد گفتم عجب آدم دهن لقی I told the story to anyone who would listen I told this story to anyone who would listen. Julie needed someone who would understand her. Julie needed someone who would understand her. جولی یعنی خانومی به نام جولی needed گذشته فعل need یعنی نیاز داشتن و در اینجا یعنی نیاز داشت someone فردی one یعنی یک someone یعنی فردی که who که فردی که would بخواهد understand بفهمد درک کند هر اوی خانوم را اوی خانوم کیه Julie. Julie needed someone. جولی به فردی نیاز داشت who would understand her که او را بخواهد بفهمد که بخواهد احساساتش رو درک بکنه. همه خانوم ها به چنین فردی نیاز دارن. Julie needed someone who would understand her. Julie needed someone who would understand her. I do not like that fat kid who ate your lunch. I don't like that fat kid who ate your lunch. I don't like یعنی من خوشم نمیاد دوست ندارم that اون fat kid اون بچه چاقالو رو fat یعنی چربی همچنین به معنی چاق kid یعنی بچه در اینجا who فردی که ate گذشته فعل بیقاعده ایت یعنی خوردن و در اینجا یعنی خوردن در زمان گذشته your lunch ناهار تو رو I don't like that fat kid who ate your lunch من اون بچه چاقه که ناهار تو رو خورد رو دوست ندارم ازش خوشم نمیاد I don't like that fat kid who ate your lunch I don't like that fat kid who ate your lunch I know quite a few people who don't eat meat. I know quite a few people who don't eat meat. I know یعنی من میدانم یا میشناسم. Quite یعنی بسیار. A few یعنی کمی. Quite a few people یعنی افراد کمی. در کل quite a few یعنی خیلی کم. people یعنی افراد یا ملت who افرادی که don't انجام نمیدن eat خوردن رو meat گوشت I know quite a few people من افراد کمی میشناسم who don't eat meat که گوشت نمیخورن مثلا خورن مثلا خورن I know quite a few people who don't eat meat من افراد کمی میشناسم که گوشت نمیخورند I know quite a few people who don't eat meat. I know quite a few people who don't eat meat. I plan to hire someone who can speak English. I plan to hire someone who can speak English. I plan یعنی من برنامه دارم من plan دارم که چیکار بکنم to hire که استخدام کنم hire میشه استخدام کردن someone یعنی فردی who فردی که can بتونه speak صحبت بکنه تلفظش رو دقت بکنید speak صحبت کردن English زبان انگلیسی رو در مورد تلفظ English انگلیش نگفتم English English English I plan to hire someone من قصد دارم فردی رو استخدام کنم who can speak English که بتونه انگلیسی صحبت بکنه قطعا در هر کجای دنیا فردی که میتونه انگلیسی صحبت بکنه در اولویت قرار داره برای استخدام پس شما هم فراموش نکنید اگر میخواید خوب یاد بگیرید همه ای عبارت ها و جملات رو در قسمت کامنت بنویسید و با صدای رسا تکرار بکنید هنگام بیانشون صدای خودتون رو ضبط بکنید با نحوه بیان و تلفظ در این درس مقایسه بکنید تا اگر اشتباهی وجود داره بتونید اون رو رفع بکنید پس جملهمون این شد میریم که بنویسیم I plan to hire someone who can speak English I plan to hire someone who can speak English. I saw a woman who I thought was Maury's mother. I saw a woman who I thought was Maury's mother. I saw گذشته آی سی سا پس گذشته فعل بیقاعده سی یعنی دیدن در زمان گذشته a woman یعنی یک خانم یک زن هو، فردی که I thought من فکر کردم پس thought گذشته فعل بیقاعده think فکر کردن I thought یعنی من فکر کردم was بود موریز مادر، مادر مادر موری اه چرا از apostrophe s استفاده کردی برای بیان مالکیت یه چیزی یا یک فردی به نسبت انسان از apostrophe s استفاده میشه یعنی موری apostrophe s یعنی چیزی که مربوط به موریه چیزی که مال موریه مادر مادر موری Maury's مادر یعنی مادر موری I saw a woman من خانومی رو دیدم who I thought که فکر کردم was Mori's mother که مادر موری بود I saw a woman who I thought was Mori's mother من خانومی دیدم که فکر کردم مادر موری بود خداوند مادرهای شما رو سلامت و خوش نگه داره و سایشون بالای سرتون باشه I saw a woman who I thought was Mori's mother I saw a woman who I thought was Maury's mother. I have a friend who feeds his dog strawberries. I have a friend who feeds his dog strawberries. I have یعنی من دارم a friend یه دوست who فردی که feeds غذا میده s سوم شخص گرفته فید یعنی غذا دادن فیدز یعنی غذا میده هزداگ به سگش dog یعنی سگ his یعنی مال اون آقا پس میدونیم که اینجا دوستش یک آقاست strawberry یعنی توت فرنگی strawberries به عمومیت توت فرنگی اشاره میشه در انگلیسی s گرفته میشه وقتی میخوایم بگیم توت فرنگی به کلیت توت فرنگی اشاره بکنیم ولی تو فارسی همچین چیزی وجود نداره همین دقیقا میگیم توت فرنگی I have a friend من دوستی دارم who feeds his dog که غذا میده به سگش strawberries توت فرنگی عجب به سگش توت فرنگی میده بخوره عجب آدمیه I have a friend who feeds his dog strawberries و در مورد تلفظ strawberry دقت بکنید اسش بی صداست strawberries یعنی توت فرنگی I have a friend who feeds his dog strawberries من دوستی دارم که به سگش توت فرنگی میده بخوره با توت فرنگی تغذیهش میکنه I have a friend who feeds his dog strawberries I have a friend who feeds his dog strawberries. Who will look after the baby while they are out? Who will look after the baby while they are out? Who یعنی چه کسی will خواهد فلان کارو کنه کار کنه look after مراقبت بکنه فعل عبارتی look after یعنی مراقبت کردن مراقب بودن پاییدن the baby اون بچهه while در حالی که they are out اونها بیرون هستن مثلا خانم و آقای همسایتون میخوان برن بیرون بعد شما میگید که حالا که اینا میرن بیرون کی میخواد مراقب اون بچهه باشه Who will look after the baby while they are out? Who will look after the baby while they are out? Maury is not the kind of man who would betray you. Maury isn't the kind of man who would betray you. موری یعنی فردی به نام موری اسم خاصه پس حرف اول به صورت کپیتال یا بزرگ نوشته میشه is not یعنی نیست the kind of man kind یعنی نو no. the kind of man یعنی جز اون آدما یا آدمی نیست who که فردی که would betray بخواهد خیانت بکند Betray یعنی خیانت کردن You به تو Mori isn't the kind of man موری از اون دست آدمایی نیست Who would betray you که بخواد به شما خیانت بکنه Mori isn't the kind of man who would betray you موری از اون دست آدمایی نیست که بخواد به تو خیانت بکنه بهش اعتماد کن Mori isn't the kind of man who would betray you Mori isn't the kind of man who would betray you. Could you please tell me again who your father is? Could you please tell me again who your father is? Could you یعنی آیا میتونی آیا لطفا میشه فلان کارو بکنی این برای درخواست های معدبانه استفاده میشه please یعنی لطفا دوستان در مورد تلفظ please دقت بفرمایید نگفتم pilease تلفظ اشتباهی است اگر بگویید pilease پلیز بین پی و ال صدایی وجود نداره ما هم مجاز نیستیم صدایی اضافه بکنیم یعنی نمیتونیم بگیم pilease یا نمیتونیم بگیم pelease please یعنی لطفاً tell یعنی گفتن Me یعنی به من یا مرا could you please tell me یعنی میشه لطفاً بگی again یعنی دوباره who یعنی فردی که یا چه کسی your مال تو father پدر is Could you please tell me again who your father is یعنی آیا میتونی دوباره به من بگی پدر تو کیه پدر محترمت کیه Could you please tell me again who your father is? Could you please tell me again who your father is? The boy who lives next door often, ya often, comes home late. The boy who lives next door often comes home late. The boy یعنی اون پسر اون پسر مشخص who فردی که lives زندگی میکنه next door در بغلی یا خونه بغلی often یا often هر دو تلفظ درسته comes می آید home خانه late دیر The boy who lives next door often comes home late پسری که خونه بغلی زندگی میکنه اغلب دیر به خونه میاد نمیدونم چه کار میکنه این شیطون The boy who lives next door often comes home late The boy who lives next door often comes home late Maury is not the kind of person who always criticizes others. Maury is not the kind of person who always criticizes others. موری یعنی فردی به نام موری is not نیست the kind of person از نوع آدمایی از نوع افرادی که who فردی که always همیشه criticizes criticizes حالت سوم شخص مفرد فعل criticize یعنی نقد کردن انتقاد کردن others یعنی دیگران other یعنی دیگری و others یعنی دیگران Mori is not the kind of person who always criticizes others یعنی موری فردی نیست که همیشه دیگران را نقد کند همیشه دیگران رو تشویق میکنه به جای نقد کردن در دنیا مشوق باشید دنیا به اندازه کافی منتقد داره سعی کنید مشوق دیگران باشید بهشون انگیزه بدید یاد بگیرن رشد بکنن پیشرفت بکنن قطعا از رهگذر رشد و موفقیت اونها تأثیر مثبتش رو در زندگی خودتون خواهید دید پس جملمون اینه در قسمت کامنت بنویسید موری is not the kind of person who always criticizes others موری is not the kind of person who always criticizes others آفرین بر شما دم شما گرم پاینده باشید بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان آفرین بر شما که در قسمت کامنت ها و جملات رو نوشتید قطعا شک نکنید که این تمریناتی که شما در قسمت کامنت دارید و بیان میکنید با صدای رسا و صدای خودتون رو ضبط میکنید و با نحوه بیان و تلفظ در این درس مقایسه میکنید باعث خواهد شد که مهارت عمومی شما از زبان انگلیسی بالاتر بره و توانمندیتون افزایش پیدا بکنه دوستان به ما اعتماد بکنید این پروسه باعث خواهد شد که رفته رفته اعتماد به نفس بالاتری در بیان و صحبت کردن و های زبانیتون پیدا بکنید یعنی دقیقا طبق همین روشی که دارید مشاهده می کنید لطفا طبق این روش تمرین و استفاده بفرمایید از درس های انگلیسی مثل آب خوردن تا به اون چیزی که میخواید برسید بی نهایت سپاس از اینکه انگلیسی مثل خوردن کانال خودتون رو به دیگران هم معرفی میکنید ما رو دنبال میکنید ما هم تنها کاری که میکنیم انجام وظیفه است و امیدواریم بتونیم باعث رشد خوبی در یادگیری شما بشیم آرزوی تندرستی و سلامتی همراه با خوشی برای شما عزیزان و خانواده محترمتون در هر کجای دنیا که هستید داریم